一年兩次為大家開箱，而家我面前有 Ander3 嘅 Version Two 同埋 Ander3 嘅 Max，可以講話現時創想最熱推同埋最新嘅兩部機都喺我手上啦。一般我哋比較立體打印機咧，不外乎在佢嘅安靜程度啦、速度啦以及質素。而我面前呢兩部機咧，唔單止係新，而喺頭先嗰三方面裏面咧，都係我用過嘅打印機裏面最優勝嘅。所以今日咧，卡洛斯就會將呢兩架機放埋一齊，去比較速度同埋安靜程度。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 Air Free Version Two 同埋 Air Free Max 嘅表面分别啦，大家一眼就睇到啦。Max 系大部嘅，V Two 系细部嘅。一般嚟讲，大部嘅热床就系三百乘三百咯，细部嘅热床就系二百乘二百咁样。但系如果认真睇落去咧，你会见到两者咧仲有啲分别嘅。例如 V Two 嘅图像控制咧，似乎比 Max 啦更加新一啲。而创想官方嘅讲法咧，就系话两者都用咗三十位元嘅主控板嘅，咁理论上两者嘅表现应该差唔多嘅。 哇！为咗进行今日嘅测试咧，卡洛斯咧，次过将自己储埋嘅 PLA 耗料攞晒出嚟。今日我首先会采用翻 c r e a r t y 自己出品嘅 PLA，跟住再试下用一啲唔同品牌嘅 PLA，而分别放喺 Max 同埋 V2 咧作打印，然后比较佢嘅质素。好，先嚟试 e n d e r Three Max。我手上呢只创想嘅黄色 PLA 咧，就系我最爱嘅颜色。记住入耗料之前咧，先用剪钳剪个斜角，咁就易入好多噶啦。 佢打印黄色材料之前呢，我系打印个紫色材料嘅，所以你见到喺呢度呢，我先 preheat PLA N 加热个热头，而当热头嘅温度到达二百度之后呢，我再控制 E 轴去推进耗料，嫌机器推进唔够快，仲可以用人手去加速，务求将啲残余嘅紫色材料完全挤出。 只要你见到挤出嚟嘅材料完全变晒黄色啦，我哋就可以开始打印噶啦。为咗得到更好嘅打印质素，我采用翻创想除 e n d e a Free V2 嗰张 SD 卡附送嘅一个档案，叫做 CAT 3.5H G 曲嚟打印。其实个档案名已经讲得好清楚噶啦。呢只招财猫猫咧，打印嘅时间要三个半钟头。 所謂 control experiment 咧，就係我哋必須要採用翻相同嘅打印模型，採用相同顏色嘅耗料，喺 e n d e Three V2 上面再打印一次。嗱，我手上呢只貓貓咧就係用 Free Max 印嘅，而我正準備咧搣出嚟呢只咧就係用 V2 印嘅。兩者所打印嘅時間咧都係差唔多，真係三個半鐘頭咁上下。而打印嘅過程咧，兩架機嘅靈靜程度都係相若嘅。不過認真睇咧，你覺得 V2 印出嚟嘅咧？ 就比较光亮啲，反光度大一啲。而接下嚟嘅打印试验呢，我就会用一卷并非创想出嘅耗料，但系只颜色呢，我就好中意嘅。而同头先一样，我系会用 Free Max 印一次先嘅。嗱，打印完你一拎起就睇到分别啦。同样一个猫猫模型，唔用创想嘅料呢，就会多咗好多拉丝。 当然有经验嘅使用者咧，识得喺 Cura 里边咧就改变个 retraction 嚟减少拉丝。但系明明头先用创想黄色料系冇事噶嘛。好啦，用同样嘅料放喺 V2 度又打印一只，同头先黄色料嘅情况一样。嗱，而家右边呢只咧就系 Max 打印嘅，左边呢只咧就 V2 打印嘅，好明显 V2 咧系光亮啲。 如果净系攞两只 V2 打印嘅嚟比较咧，蓝色嗰只就算除去晒拉丝咧，都系唔够黄色嗰只靓，所以梗系用创想嘅材料会好啲啦。好啦，跟住我仲有好多材料要去试，为咗继续做 control experiment 咧，跟住个打印会全部都用 e n e r e e w a t h i n g two 嚟完成噶啦。嗱，唔同颜色嘅材料咧，只不过沟上色剂啫，但系有一啲打印材料咧系要沟上一啲杂质噶，例如我手上呢只金色嘅打印材料啦。 嗱，众所周知，金色就并唔系一种颜色嚟嘅，而系一种光线反射嘅效果。所以呢种材料咧，喺制作嘅时候系沟入咗一啲金属嘅粉末嘅。而喺打印佢嘅时候咧，即使所有设定同普通嘅 PLA 一样咧，打印出嚟嘅表面肌理咧，点都系有啲分别嘅。虽然就系沟咗啲杂质，但系打印出嚟效果亦都唔太差。 嗱，我哋将嗰啲 support 搣去咗之后咧，你睇到成只猫猫咧就闪闪生光。而由于呢只金属料咧都系创想嘅出品，所以你见到拉丝都唔系好过分嘅。如果攞佢嚟同黄色嘅创想料去比较咧，确实表面咧就冇黄色咁滑净，但系有金属感觉呢样嘢就已经攞晒分啦。可以沟得金属嘅粉末，又可唔可以沟其他杂质咧？嗱，大家一齐嚟睇下呢一卷材料上面写住乜嘢啊？ 咦，原来写住 wood，仲系 dark wood 添，乜木头都可以要嚟打印咩？原来睇落去栗子色嘅呢种材料咧，又系喺 PLA 里边加咗木嘅纤维，于是乎利用佢嚟打印咧，就会得到咁嘅效果啦。由于呢卷料咧就唔系创想嘅出品嚟嘅，所以拉丝嘅情况都几严重。其实采用唔系创想嘅出品且带有杂质嘅材料去打印咧。 多多少少会令到个喷嘴咧容易啲塞嘅。如果大家咧唔系好懂更换或者清洁喷嘴咧，卡洛斯就建议大家唔好用啦。但系打印出嚟嘅效果咧，又真系几似一嚿木头喎。如果清洁走啲拉丝咧，其实用火机弹一弹佢就得噶啦。弹完未系好满意咧，仲可以用针错执一执啲细节。嗱，五行中金木水火土嘅金同埋木嘅玩完啦，咁有冇水火土噶？ 答案系冇嘅。不过我手上呢种材料咧，我觉得大家都会好喜欢嘅。佢就系一种带有磷粉嘅 PLA。嗱，好多人都知道磷呢种物质咧系会吸光嘅。而当黑暗嗰阵时咧，佢又会放翻啲光线出嚟。所以好多夜光嘅像咧，其实都系带有磷粉嘅。咁带有磷粉嘅 PLA 嘅效果系咪都相同咧？要知道答案好简单啫，打印完之后做个实验咪得咯。 嗱，好老实讲，论打印质素咧，呢一种材料咧就系咁多种里面最差嘅。而家咧，我哋就俾佢照下光，照完光之后，我哋就熄灯。嗱，你睇到啦，真系会夜光噶。我记得细个嘅时候见到好多圣像咧，个效果都系咁样噶。当你金木水火土咩材料都印过晒之后咧，其实咧仲有啲其他嘅选择嘅。 例如你觉得现成嘅颜色啦唔合你嘅心水的话咧，其实你可以选择订做材料嘅。好耐之前咧，我就同一间淘宝嘅卖家有联系嘅。咁呢个卖家咧，佢系可以自己制造 PLA 嘅。咁即系话咧，佢可以自己为 PLA 去调色，调到啱你心水为止。嗱，譬如我手上呢一只咧象牙色啊，就系一种我曾经订做嘅 PLA 啦。嗱，我喜欢佢嘅颜色啦，因为佢冇白色咁 plain。 好適合咧，我嚟印製一啲家居實用小配件。另外，我亦都曾經訂做過一啲熒光色彩嘅 PLA，有紅色、橙色、黃色，通常都係啲好 fancy 嘅色彩系列嘅。嗱，坦白啲講咧，卡洛斯已經好耐冇再訂製依一類材料啦。個原因好簡單啦，因為頭先都講過，我用創想嘅機嚟打印，如果唔用翻創想嘅材料咧，效果係唔會達到最好嘅。 而且去订做调配呢啲材料咧，佢唔多唔少咧会落咗一啲杂质落去，你又唔知佢落啲咩杂质，所以堵塞呢个打印头嘅情况咧亦都会多一啲嘅。咁卡洛斯塞过几次，自己换咗几次打印头之后咧，就以后少咗用呢种材料啦。但系有阵时咧，有啲颜色咧真系自己好需要嘅。各位 3D 打印用家，如果识咗呢个订做 PLA 嘅方法，将来试下亦都無妨啊！ 我分别用两架机同一时间开始打印两种材料，于是咧都差唔多同一时间一齐完成。由于两种材料都并非创想所出嘅，所以拉丝比较多咧就已经系常识啦。至于今日卡洛斯为你介绍咁多种嘅 PLA 材料，你又有冇特别喜欢边一种呢？不妨喺下面留言话俾我知啊！啊，节目临完之前咧，卡洛斯仲想提醒大家一样嘢。 无论你用紧嘅系创想，抑或唔系创想嘅材料。如果啲材料放咗喺度太耐冇用，而你又唔将佢密封防潮咧，咁啲 PLA 咧就变成好容易折断，未必适合外嚟打印噶啦。经过今日嘅测试之后咧，大家或佢都能够分辨到 e n d e r Free Version Two 同埋 e n d e r Free Max 嘅主要分别啦，亦都透过上唔同品牌、唔同颜色嘅材料嚟打印啦，我哋知道咗每种耗材打印出嚟嘅质素分别。 其实 P L A 咧只不过系众多個 3D 打印材料里边嘅其中一项选择啫。佢个好处咧，因为佢由粟米嘅基因提炼出嚟，所以比较安全嘅。用嚟制造食具咧，P L A 系最好嘅选择嚟噶啦。但系如果你嘅打印件咧，仲有其他嘅用途咧，往后卡洛斯仲会介绍其他嘅打印材料，例如 T P U 啦、T P E 啦、P E T G 啦、A B S 啦等等俾你知道嘅。所以请你千祈唔好错过我任何嘅影片啊！林仔记得订阅、加赞同埋分享啊！